Jesus! Отвести а за вздуманную э, репрессию со стороны немцев przy wszystkich działaniach staramy się ograniczyć liczbę ofiar. Staramy się również wypuszczać zatrzymanych więźniów, zabierając im naturalnie broń, zabierając im amunicję, bo to było potrzebne partyzantom. Jednak te akcje bojowe wydawałoby się z pozoru, że dość drobne miały ogromne znaczenie, bo one powodowały, że Niemcy tu na tej ziemi nigdy nie czuli się pewnie. Nigdy nie mogli spać spokojnie, musieli zawsze pod ręką mieć broń, musieli zawsze liczyć się, że Gryf Pomorski, że tajna organizacja wojskowa podejmie jakieś działania, że zawsze gdzieś tutaj, w lasach, miasteczkach, Kaszub są partyzanci są ludzie z bronią, którzy reprezentują Polskę, którzy reprezentują polską konspirację.